Magandang araw mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan niyo kami sa muli nating pagbabalik sa bahay ni Tatay Alfredo, ang pangatlong benepisyari natin sa sulod bahay, sa tulong ng ating mga kaibigan sa Team Budol at ang ating kaibigan na si Juan Channel ay ibibigay natin ang regalo para kay tatay, isang wheelchair, bigas at mga groceries na magpapasaya sa kanya hindi pa mampasko. Hilingin ko sana kung bago ka lang sa aking channel. Pindutin mo ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa ating mga charity mission at i-follow na rin ang ating page na makikita sa screen. Isa lang. Saan kayo, kayo ngayon? Dito sa dagat-dagatan. Doon sa may bundok. <laughs> ah. So ayan. Dito tayo. Jumal, bukas ba yan? Sarado yan. Mga kaibigan, nakabili na tayo ng bigas. At ngayon naman ay dadako tayo sa Robinson para sa mga groceries. Ayan, doon naman tayo pupunta. salam. शिवाय नमः शङ्कर Pagdating namin sa pasukan, sa bahay nila Tatay Alfredo, ay iniwan namin ang aming dalang regalo sa labasan upang sa ganoon ay mas mabigyan natin ng kulay ang pagbibigay ng sorpresa para sa kanya. Siyempre, ito na po at nandito na po tayo sa bahay mismo ni Tatay Alfredo. Ano? Okay. Ah, okay. Tatay Alfredo, ano pong uh, masasabi niyo ngayon? Nandito na kami. Sir, ang masasabi ko sa inyong ginagawa na kabutihan para sa aming may mga kapansanan na walang trabaho hanggang sa mga oras na ito may ilang taon ang nakagalipas. Yan ang labis-labis kong pinasasalamatan sa mahal na Panginoong Hesus na sila walang tigil sa kanilang ginagawa. Pagtulong sa katulad ko na may kapansanan walang hanap buhay. Dito na bumuhos ang emosyon ni Tatay Alfredo. Tumulo ang kanyang mga luha at sa bawat katagang kanyang binibigkas, nararamdaman ko ang kanyang mga sinasabi. Pinaslamatan ni Tatay Alfredo ang Diyos sa kanyang panalangin na ako'y muling nakabalik sa kanyang tahanan. Sabi ko, maswerte tayo kasi tulad ng sinabi ko, nakita ay yung kwento, no? At meron kaming munting regalo ibibigay sa iyo na sana po ay makatulong. Kukunin ko lang tayo ha. Opo. Kukunin ko Kahit lang. ano maitulong nyo sir sa ah, akin. Para, ah, please. Kahit anong bagay, maliit man na bagay, o malaki na bagay, pasalamatan ko rin ko pa rin sa mahal na Panginoong Jesus. Ya. Ah. Dahil sa inyong ginagawa, nga tumutulong kayo sa mga katulad ko. Kaya pagpalain kayo na lubusan sa mahal na Panginoong. Ingatan kayo sa Panginoong pamilya. Hallelujah. Nang mabanggit ko na mayroon akong ibibigay ng munting tulong, naging garalgalangan yung boses at muling Umiyak si tatay. Siguro uh, sa araw nito ay uh, maaari lang. Dahil sa medyong masikip at maliit ang kanilang tahanan, niyaya ko siya sa labas. Dito ko ibibigay ang regalong hatid natin sa kanya upang sa ganon ay mas higit niyang maramdaman ang pagmamahal. Hindi man tayo kakilala, pero dahil sa ating mga programa, mas higit natin nabibigyang ng pagkakataong mapasaya ang katulad ni Tatay Alfredo. Salamat sa mga kaibigan natin na patuloy na nagtitiwala sa programang ito. Tayo para tabi kayo ni Tatay. So, tay, okay, pakiantay ba lang ha? Ibibigay ko sa iyo ang ating regalo ha? Okay. pwede po nang sasabihin ko dyan ang mga pasalamat sa inyong binibigay sa akin na regalo para marinig din sa bawat lugar. Ma ma o, biglain na lang natin tayo kasi hindi lang ito eh, meron pa eh. Oh. Ah, <laughs> ito na. Bigyan tayo mga groceries dyan. May napay, may kape, may noodles, no? may sardinas, may gatas ha? Para at least uh, magamit naman po ninyo. na. Maraming salamat. Okay? 25 So, Subalit ito, eto pa, mayroon pa tayong ibibigay. Ay! Para kahit papano ay hindi na po tayo uh, mamroblema muna pansamantala. Alam kong hindi makakapuno yan, pero at least, pansamantala. Makakatinabangan namin ang tulog ng epekta nito malaki. At ang pinakamahalaga tay, sa araw-araw na pumupunta kayo sa pagsimba ninyo or gusto ninyong umikot dito sa lugar ninyo, bibigyan ko kayo ng kotse. Pwede mo na. oh. <laughs> Kahit ano bibigay niyo. Pero yung kotse ho, dalawa po yung gulong. Yun. Dalawa lang ang gulong. Oh. Ha? Ayun, Tingnan nyo ha. Oh. Malaking tulong yan sa akin. Oh. Ito toy ha. Ah, tingnan mo muna at ah, ito itutuloy eh, dadrive ko muna yung kotse. Ito na, uh, Sis Juan. Maraming maraming salamat Juan Channel. At least sa araw na ito, siguradong mapapasaya natin si Sarah. Hindi po ba kayong lumipat dito? Alalayan natin si tatay. Agad,

So, yan. Eto na tayo, papraktisin na natin. Tayo po, ilalakad muna. Habang tinutulak ko ang wheelchair at nakasakay si tatay, patuloy siyang nagpupuri si Diyos, nagpapasalamat at pumapalakpak. Ramdam na ramdam ko ng mga oras na yan ang walang mapagsiglang tuwa sapagkat malaking tulong sa kanila ang wheelchair na ating dala. Ano hong masasabi ninyo tay? Ano pong masasabi ninyo? Masaya kami. Masaya kaming lahat kasama aking mga pamilya. Dahil ang aming pamilya ang kahirapan upang di ako mahirapan sa pagdalo ko sa padal gawain na totoo sa mga Panginoong Hesus. Kaya maraming maraming salamat na natuntun ang lugar na namin na ito natulungan ako sa pamagitan ng mga bagay na itong natulong na natigil sila at itong winter hindi na maghirap ang aking mga pamilya sa pag-alagay. Kayo na, ano hong masasabi po ninyo? Masaya po ako na nabigyan siya ng ano kasi ako ang kasama niya pag pagsimba. Wala Pagsimba. Po. Masaya ako na nabigyan siya ng ganito na hindi na siya mahirapan pagdating. So, at least tutulak yun na lang, ano? Opo, itutulak. Makakapagsimba siya. Salamat po sa inyo. Tayo po ay Pinagano lang tayo ng Panginoon, naging instrumento lang tayo. No? Kasama ko ang aking may bahay. No? So, si Mrs. Gila. At ito pong wheelchair ay binigay po ng ating kapatid na si Juan Channel. Isa po siyang vlogger. Ano? So, ayan po ng mga, mga groceries natin ay binigay naman ng isang grupo kung tawagin sila ay Team Budol. Tayo po ay malugod na nagpapasalamat sa mga grupo ng Team Budol na sina Algas Link, Daddy Dance TV, Arroba TV, Frances Vlog, The Sassy Siblings with Mom, Dr. Love, Wilson Rodrigo, Leah TFT TV, Nel Gaitan, Winchi Official. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtulong sa ating programa ng Sugod Bahay. Naway ibalik sa inyo ang biyaya ng siksikliglig at nag-uumapaw. Maraming maraming salamat sa muli. ayan mga kaibigan ang isa na namang ah, nakaka inspire na kwento ni Lolo Alfredo. Sa lugar na ito, lugar ng dagat-dagatan, malayo sa kabesnan kumbaga. Sa Pikangan naman, tingnan natin ang kanilang lugar at lokasyon. Pero walang malayo sa atin sa larangan ng pagtulong. Ako po si Taong Galak. At syempre kasama ko si Sir Jumar, ilang kameraman at ang aking may bahay. Naihatid na po natin ang pangatlong biyaya para sa ating pangatlong sugod bahay. Sino kaya ang kasunod? Comment lang din lang mga kaibigan. Maraming salamat. Siyempre, kapanganakan ni Jesus na ating Panginoon. Ito'y ating pinaghanda sa tuwing pagsapit ng Pasko at nagdiriwang ang Oras ko